bölüm 68 b artı a bölü b 2'dir. b tam sayıdır. Olduğuna göre hangisi a'nın bir çarpanıdır? Şimdi şunu vermiş ya bunu böyle vermeseydi de şöyle bir şey verseydi 2 artı 1 bölü 2 deseydi biz ne yapacaktık? 2 artı 1 bölü 2'nin ne olduğunu bulmanın pratik yolu 2 çarpı 2 artı 1 eşittir 5, 5 bölü 2 yazacaktık. Peki burada niye yazmayalım? AB geldi diye yazmayacağız diye bir şey yok. Yine yazarız. B ile B'yi çarptım. B kare. Üstüne A'yı koydum. B kare artı A. Hani 1, 2 gitti yerine AB geldi diye korkmuyoruz. Aynen yazıyoruz. B kare artı A bölü B. Az, aynı az önceki mantık. Yani 3 artı 1 bölü 3'te ne yapıyordum? Bununla bunu çarpıp üstüne bunu koyuyordum. Bölü 3 bölü şu payda diyordum. Aynısı. B çarpı B artı A bölü B. Eşittir 2. Bunu yazdık. Şimdi b kare artı a bölü b eşittir 2. Şu b'yi karşıya atalım. Karşıya atarken aslında ne yapıyorduk? İki tarafı da b ile çarpıyorduk. Buradaki b bunu götürüyordu. Burada bir b kalıyordu. Karşıya atmanın mantığı oydu. Yoksa bir sihri yok. b kare artı a eşittir 2b'ymiş. Şimdi a'nın bir çarpanıdır diyor ya a'yı yalnız bırakalım. Şu b kareyi de karşıya eksi b kare olarak atalım. Aslında ne yapıyoruz? İki tarafa da eksi b kare koyuyoruz. Dolayısıyla bu eksi bu artıyı götürüyor. Şurada 2b eksi b kare kalıyor. a 2b eksi b kareye eşittir. İkisinde de b var. b çarpanını alalım. a eşittir b çarpanında 2b eksi pardon 2 eksi b. Sağlıyor mu? 2b eksi b kare. Şunun aynısını yazdık. Öyleyse a'nın bir çarpanı b, bir çarpanı ise 2 eksi b. Çarpanı ne demek? Ona ulaşırken kullanılan şu terimler. 2 eksi B veya B. Hangisi var şıklarda? 2 eksi B cevabımız E seçeneği.